eh, vais a proxectar a miña película durante o Festival das Bretemas, así que convido vos a asistir, convido vos a vir a proxección e tamén a participar no resto das actividades do festival que parecen moi interesantes. Así que non vos perdades o Festival das Bretemas. Un saúdo. Chao. Unha persoa pode ser feliz na feira, pode ser feliz nunha chabola, pode ser feliz nunha tenda de campaña, pode ser feliz en cualquier sitio, pero se feliz. Pero quando não és, Não és nem aqui, nem além, nem num palácio, nem num barraco. <laughs> o que quero ser livre.